the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्टमा इन्डियन चिया खानेवाला छौँ कोही चाहिए वा खाम्पाइ चिनाइ そうそうそうこういうこれこういうあれで入れてきたから美味しいね私これ初めてないですけど歌川さんも終わっちゃった終わっちゃったすごい美味しいよ यो खोइ चाउमिन जस्तो देखिन्छ तर नाम सोधेको वेटरले थाहा दिन्छ वेटर आफै उता भित्र सोध्नु भएको छ त्यहाँतिर देखिएको फोटो हेरेर मगाएको फोटोमा त के के के थोरै थोरैको यस्तो राखिदिएको त यहाँ त यस्तो भयो एउटा रोटी र एउटा उयो मात्र आयो अनि यिनीहरूको पनि यहाँ पिक्चरभन्दा अर्कै आयो भने भनिरहेको थियो ल आज भने अब फाइनल मलेसियाको फाइनल मिटिङ छ जानको लागि म चाहिँ रेडी भइसकेँ यहाँ र मैले यहाँ मलेसियामा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू पनि देखाएको थिएँ तल बाटोमा म यता हिँडिरहेकोमा उहाँहरूले पनि मलाई चिन्नु भएन अनि म चाहिँ आज भएर हल्का उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु उहाँ पर दुईजना बसेर आउनुहुन्छ सायद उहाँको नेपाली नै होला म उहाँहरूसँग कुरा गरेर छु नेपाली ए हो म नेपाली है अब तपाईँलाई देखेर नेपाली जस्तो लाग्यो तपाईँको नाम चाहिँ हजुर मार्कुस म शेर्पा निमा हुन्छ है हजुर कता हो तपाईँको नेपालमा घर हजुर पश्चिम पश्चिम 예, त 거고? ए तिन चार साल हुनुभयो है ए मैले अघि यहाँ हिँड्दाखेरि तपाईँलाई नेपाली चाहिँ देखाएको थिएँ त्यही भएर मैले आज म ब्लग गरिरहेको छु होइन हुन्छ नि तपाईँले खिच्न यो क्यामेरा हो म ब्लगर हो अनि भिडियो गरेर हाल्छु त्यो च्यानल त्यही हो म यहाँको पनि भिडियोहरू भोलिपर्सि एक दुई दिनमा त्यसै अपलोड गर्छु त्यसो हेर्दै होला हिजो अस्ति मैले यहाँ तल पनि नेपाली जस्तो मान्छे नेपाली जस्तो फेस गरेको मान्छे देखेको थियो सबै नेपाली है म बिजनेस के अरे बिजनेसको बिजनेस सुरु आएको उता जापान बस्छु अनि अहिले हाम्रो के अरे सेमिनार भयो थियो यहाँ मलेसियामा अनि त्यसैको लागि हजुर यहाँ यहाँ होइन यो यो बिल्डिङमा होइन यहाँको त्यो नेसनल स्टेडियम छ नि हो त्यहीँ घर नेपाली एक एकजना यहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यहाँ भएको जो भएको सबै सेक्युरिटीहरू चाहिँ नेपाली नै हो भन्ने कुरा थियो त्यो त्यो दाइलाई चाहिँ एकचोटि प्र्याङ्क हान्नु पऱ्यो क्या गएर अलिक मलाई त मलाई मेरो फेस अलिकति नेपाली जस्तो नेपाली फेस छैन त्यही भएर उहाँलाई गएर हल्का प्र्याङ्क गरिदिनु पऱ्यो के भन्दो रहेछ प्र्याङ्क <laughs> त गर्ने के भन्यो भन्ने भइरहेको छ मलाई खै के भन्यो मलाई अब hello how are you you good okay where are you from from Nepal okay sorry sorry म नेपाली हो होइन मैले तपाईँले जब गरेको तपाईँको नाम के पर्नु भयो हजुर भीम म सेट म निमा ए खुसी लाग्यो तपाईँले भेटेर मेरो घर नेपाल दोलाखा पर्छ यहाँ मलेसियामा चाहिँ बिजनेस टुरको लागि आएको अनि हजुर खुसी लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि म मद्वारा नेपाली दुईजना मात्रै आएको थियो एकजना त फर्किसक्यो अब म एक्लै हो कि यहाँ नेपाली जापानबाट आएको यहाँ आएको म चार दिनको लागि आएको आज तेस्रो दिन अनि म भोलि फर्किन्छु यहाँको दाइ चाहिँ एकदमै कस्तो इनोसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ नयाँ सहरमा आएर आफ्नै देशको नेपाली दाजुभाइहरूसँग भेटेर कुरा गर्नु पाउनु चाहिँ खुसी लाग्दो रहेछ you from Nepal sir Nepal okay so why did you come here I know I I know the Nepali so beautiful country right right? I come here here from sir far okay so म पनि नेपाली हो अनि मैले तपाईँहरूलाई मैले हिजो यहाँ हिँड्दाखेरि तपाईँहरू नेपाली बोलेको सुनेको थिएँ कि अनि नेपाली रहेछ भनेर अनि आज देखि तपाईँसँग यसो एक दुईवटा भिडियो बनाउनु आएको भैरवमा भन्ने ठाउँ भैरवमा ए ए अनि यहाँ चार वर्ष काम गर्नु तपाईँ हजुर चार वर्ष दसैँ त लाग्यो अनि दसैँ नेपालको छुट्टी अब छुट्टी मिलेन है छुट्टी मिलेन सँगै काम गर्ने साथीहरू त जानुभयो होला नि कतै कोही त गएछन् दुईजना गएछन् ए खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई भेटेर होइन केही सेवा चाहियो भने हुन्छ नि भइहाल्छ नि घर चाहिँ सुर्खेत हो सुर्खेतमा कति वर्ष हुनुभयो यहाँ तल्नुभयो आठ वर्ष आठ वर्ष दसैँ लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई दसैँमा दसैँ अब यस्तै त हामी विदेशीको लागि मान्नको लागि चाहिँ अब साह्रै मन छ तर पनि के गर्ने एउटा बाध्यवश नेपालीलाई चाहिँ विदेशी पर्ने बाध्यता छ है परदेशीलाई अब के छ र दसैँ तिहार बाह्रमा ड्युटी गर्नुपर्छ अब के गर्ने अब दसैँ तिहार अब आए पनि अब हाम्रो लागि त अब सदाबार यस्तै हो सदाबार ड्युटी गर्नु पऱ्यो रमाइलो चाहिँ गर्नुपर्छ जहाँ जहाँ रहे पनि होइन जहाँ रहे पनि अब अहिले त अब इन्टरनेट पुगेर होला जसरी फोन कल भिडियो कल सबै गर्न पाइहाल्छ हालखबरहरू सधैँ मार्फतबाट अब योभन्दा आठ वर्ष लगभग आठ वर्ष अगाडि मेरो दिदी जहाँ यहाँ आउनुभएको थियो कामको लागि मलेसियामा हजुर उहाँ चाहिँ यहीँ बिरामी भएर बित्नुभयो क्या हजुर त्यही कारण चाहिँ म यहाँ मलेसियामा आएर एक दुईजना नेपाली दाजुभाइहरू भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो के भन्छ अलिकति इमोसनली भयो नि अनि फर्किनुभन्दा अगाडि एकचोटि वरिपरि भएको दाजुभाइहरूसँग एकचोटि कुरा गरेर जाउँ न त भनेर यसो मलेसियामा यस्तो घटनाहरू धेरै घटिरहेको छन् अब धेरै यस्तो घटनाहरू घटेका छन् मलेसियामा होइन त्यही पनि अब सबैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफ्नो सुरक्षा आफूले आफैले गर्दा धेरै राम्रो होला यहाँको काम यस्तै छ होइन हामीले सकेसम्म हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ सेभ गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो त्यही नै हो अरू हस् एकदम खुसी लाग्यो नेपाली दाजुभाइहरूसँग भेटेर कुरा गर्नु पाउँदा चाहिँ <clears throat> जहाँ जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जस्तोसुकै बेसमा भए पनि आफ्नो वन भनेको सधैँ मनमा गइरहेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै राम्रोसँग बोल्नुहुन्छ मसँग पनि अनि यदि केही समस्या पऱ्यो भने भन्नुहोस् न भनेर भन्नुभयो एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ hold on, just let us escape and fly away ah. tonight. आराम हुनुहुन्छ मेरो नाम चाहिँ निमा ए दिदी नमस्कार ए कति तपाईँहरू दुईजना मात्रै अहिले ए उहाँहरू हुनुहुन्छ ए उहाँ चाहिँ मिलो हुनुहुन्छ ए म चाहिँ भिडियो भिडियो पनि बनाइरहेको छु तपाईँहरू के गराउनु भयो भने त ओके थ्याङ्क यू सुन्दरी सुन्दरीहरूको बिचमा हराइरहेको म चाहिँ यहाँ यता पनि मान्छे गुज्यो भएर म चाहिँ निस्केँ भएर अनि मेरो लिडरहरू चाहिँ अलरेडी अब भित्र गइसकेको छ आज चाहिँ उनीहरूको मात्रै पार्टी फोटो खिच्ने भनेपछि होइन सबै जो केटी पनि एउटै रहेछ दुनियाँमा